ECW यानी क्रिकेट कंप्यूटर वर्ल्ड में कंप्यूटर का ज्ञान आज और आने वाले समय में सभी के लिए आवश्यक प्रगति के पथ पर आज मनुष्य के जीवन में कंप्यूटर एक मुख्य भूमिका हर कार्य क्षेत्र में निभा रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच सके इसके लिए मैं शशिकांत उपाध्याय एक कदम प्रगति की ओर अग्रसर कर रहा हूँ यह वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें आज हम कंप्यूटर में सीखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में आज कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का क्लास हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कंप्यूटर से परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का पहुंचे Today we are living in a world of information that is dependent on digital technologies. आज हम सूचनाओं की दुनिया में रहते हैं जो डिपेंड है डिजिटल तकनीक this digital information is electronic information जो डिजिटल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो एक की इंफॉर्मेशन होती है विद्युत के द्वारा सूचना मिलती है the result of computer process जो कि एक कंप्यूटर की प्रक्रिया के बाद हमें प्राप्त होती या यूं पहले कंप्यूटर की प्रक्रिया का परिणाम द वर्ड कंप्यूटर जो ये शब्द है कंप्यूटर ये शब्द कंप्यूट शब्द का विस्तारित रूप है एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेशन यानी कंप्यूटर की उत्पत्ति गणना करने के लिए हुई थी तो आइए हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर क्या है एक विचार हम सभी के दिमाग में होता है कि आखिर कंप्यूटर है सो so, इसके डिफिनेशन से हम बखूबी समझ पाएंगे कि कंप्यूटर क्या है जैसा कि अभी आपने पीछे स्क्रीन पर एक चित्र देखा अक्सर हमारे दिमाग में वो इमेज बनी होती है कि हम उसे ही कंप्यूटर समझते हैं जबकि यह सब कंप्यूटर पूरी दुनिया में है बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे होंगे जिन्हें हम देख भी नहीं सकते अलग अलग रूप होता है सो so, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक कंप्यूटर क्या है computer is an electronics device which takes raw data as input process is for the given instruction and give the output in the desired form computer एक विद्युत बिल है यानी विद्युत से चलने वाली रॉ डेटा एज इनपुट जो कि इनपुट के माध्यम से हमारे कच्चे माल को यानी कच्चा डाटा लेती है उस पर हमारे दिए गए निर्देशानुसार प्रोसेस करती है और हमारी इच्छा अनुसार हमें आउटपुट प्रदान इस डिफिनेशन में कुछ शब्द जिनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कुछ लोगों को यह समझ नहीं आया होगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो सिर्फ कंप्यूटर ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है डिवाइस विच वर्क्स एक डिवाइस जो कि कार्य करती है ऑपरेट्स चलती है रन यानी पहले दौड़ती है ऑन इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत and consumes less amount of electricity और विद्युत का कम से कम मात्रा खर्च करती है उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं जैसा कि हमारे पास प्रेस या फ्रिज कूलर एक्सेट्रा बहुत सारी डिवाइसेस जुड़ी जो विद्युत पर ही आधारित हों विद्युत से ही चलती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं आगे हम बात करते हैं data what is data data क्या है सो डिवाइस एक डिवाइस की बात की हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिफिनेशन से कंफर्म हुआ आगे हमारा डेटा डेटा क्या होता है so data means a piece of information सूचना का एक टुकड़ा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दिया गया है एग्जाम्पल आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे एक सूचना है जिसमें एक पीस की बात करें तो आर एक पीस है ए एक पीस है एक टुकड़ा है सो so, आर को भी हम डेटा कह सकते हैं so a piece of information is called data next input input एक प्रक्रिया है हमारा डेटा जो अंदर डाला जाता है यानी कि अगर हम इनपुट को डिवाइड करें इन यानी अंदर पुट यानी अंदर रखते हैं अंदर रखने का आशय ये है कि anything which is fed into the computer जो कुछ भी हम कंप्यूटर में फीड करते हैं for the purpose of processing उस पर प्रक्रिया कराने के उद्देश्य से उसे ही हम इनपुट इनपुट होने के बाद हमारे उस इनपुट किए गए डेटा पर या इनपुट किए गए मटेरियल पर प्रोसेस होता है यानी कि प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है प्रक्रिया शुरू होती है so any action taken by the computer is are process कोई भी एक्शन जो कंप्यूटर द्वारा लिया जाता है उसे ही हम प्रोसेसिंग कहते हैं लास्ट में बात आती है output output it means processing के बाद जो कुछ भी हमें परिणाम प्राप्त होता है यानी स्क्रीन पर जो कुछ भी नजर आता है वही हमारा आउटपुट होता है which will show on the screen after processing that is called output. So आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा ये वीडियो आप सभी के समक्ष पहली बार लेके आ रहा हूँ इसलिए आगे आपको वीडियोस और भी बेहतर मिलेंगी जिन बच्चों को जिन लोगों को यह पसंद आया हो वो इसे आगे बढ़ाएं और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज हो सके धन्यवाद